pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Tô aqui de Van Strike. Ai meu Deus, tá bugando. Internet tá lento, chega desativou o céu. Ai, ah, eu tenho eu vivo. Só tem dois vivos. Ai, não sei como agachar nesse caralho. Ai, ah, eu tô com medo, puta que pariu. O que que tá acontecendo? Não, eu não posso gritar. Ah, travou, não acredito. Travou e eu não posso gritar porque são meia-noite. Não trava não. Tudo bem. só para você que não conhece esse jogo, eu vou deixar o link na descrição. Ai, caralho, não vai dar pra jogar hoje não. Também não cu. Prefiro ser zumbi logo. Ai, eu não consigo pular nesse caralho. Socorro, alguém me ajuda. Eu sou noob. Ui. Meu Deus. Então, pessoal, vou aqui com esse vídeo e minha arma é muito fraca também. Então não tem jeito, eu vou ser infectado de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tá muito silêncio aqui. Eu não estou gostando. Então não vai ter como tornar esse, tornar o herói porque tem pouca gente. Pela puta. É, não tem, não tem jeito. Não dá, não tá, eu não tô nem conseguindo infectar também. Ó, tem uma arma. Arma secreta. Se travou. Eita caralho. Agora fiquei lento. Sou eu. Ui, ela... Surprise, motherfucker. Ih, otário. Morri. Vamos ver agora minha performance como um zumbi. Esse tá todo mundo longe. Observe o lag desse caralho. Beto, caralho, mata logo. Não tô entendendo nada. Opa. Tem um zumbi Morri! Meu Deus. Aí esse lag tá, está atrapalhando muito. Esse zumbi deve ter. É, provavelmente deve ser um amigo dele. Eu queria ter, poder ter parceria assim. Bora que. Hum, nossa, Jesus, estão fazendo, hein? E fica essas porra, é, esse filho da puta. Não sei nem falar direito nesse caralho. Não grita, calma aí, tá o que tá acontecendo, mano. Já comecei a gritar igual a gazela aqui, igual. Ai meu Deus, meu mal, socorro. Possua, capeta. Meu Deus, meu mouse aqui não está ajudando. Né? Tem que... Ah, eles ganharam. Caraca, me ganhou. Obrigado por esse bug. Surprise, motherfucker! Eu, tudo bem, né? Você quer, você quer ir? Tudo bem. Vocês morrendo muito. Meu Deus, tem um humano aqui. Nem sei o que tá acontecendo nesse jogo. Tá deve estar não sei nem se está gravando. Bye-bye. Tô tentando pular. <laughs> Eita, caraca, fudeu. Meu Deus, que bug. Ganhamos, caralho! Ai meu Deus, não sei mexer nisso, é muito complicado. Vamos assim mesmo. Somos pobre, todo fodido. Caralho, não sei o que eu tô fazendo mais. Eu tô pobre nesse caralho. Me beija, vai. Me beija, um caralho. E morreu. Caralho. Já eu quero colete. Eita, corações. Tá muito legal esse jogo aqui. Assim. Ah, fala em português, pelo amor de Deus. Aqui, colete. Ah, outro grupo você vai, vai vencer. granada demora pra explodir, puta que pariu. Ai, meu Deus. Esse cara que tá, tá boiando. Surprise, motherfucker. Ai, caralho, pegado por trás, mano, cu. Meu Deus. Vou é sair daqui. Morri! Puta que pariu. Cansei dessa vida. Meu Deus, foi O mesmo objetivo, mas agora é eu que posso plantar a bomba. Meu Deus, só tem. Eu só tenho uma pistola. Agora todo lado do grupo que ganha. Gasta tudo caralho. Meu Deus! Ai, carrega, caralho! Meu Deus, não passa a gritar. Tô meia-noite e meia. E ainda compra a mesma bosta da né? arma. Tem um problema, não tomei meu remédio hoje, caralho. Eu fiz isso comigo. Consegui, irmão. Eita caralho. Eu não tenho responsabilidade. deu uma pra tá uma bomba, meu Deus, não entendi nada. parece meu cu. não tô entendendo nada. Ah, eu tô pobre, porque é que não vencemos, mas não fiz nada, porra nenhuma. A bomba já caiu nesse caralho, a bomba só anda caindo. Corre! Morri! Oh Deus, então porque eu pego, pego essa arma ainda? Da pistola está melhor, puta que pariu. Ui, que raio. Consegue, né? Faltava ele. Pobre, onde tem um lugar. Eu tenho que fazer o que aqui? Matar, matar e plantar bomba. Pronto. Pra ganhar dinheiro. Vou dar o cu também. morri. Caralho, meu bugou aqui. Tá, não tenho moeda, tem que dar o cu. Essas armas ah, toda personalizada. desgraça. Porra. Meu Deus. Tudo bugado. novo mesmo.